Hammaga hello do'stlar, sizlar bilan MCJ va nihoyat va yangi video. Bugun nima qilishimizni bilmayman, lekin yangi qishloqqa ko'chib o'tganimni bilaman. Do'stlar, e, agar tayyor bo'lsangiz, biz unda boshla. Nima bo'lyapti? Oradan bir hafta o'tdi. Hammaga salom bo'lar, sizlar bilan men MC Pro hamda Men endi yana qishlog'ga keldim. Nima gaplar deb, chunki u bir haftadan beri yo'q bo'lib ketgandi. Qani tayyor bu. endi uyga boramiz. Nima nimaga yo'q ekan so'raymiz o'zidan. Oy, "Oy, men mashina haydashdanchi yaxshi emasman. Hali endi oldim mashinada. Oy. Oho, chib yoqqa tushib yetamiz ekan." Oha, mashinam shuda turibdi. Eshikqa ketib qolma. Tushunmadim. Bu qo'min yo restorani yangi turimi Chumadam. Hozir bittasini so'rab qo'yishi e, ishlar nimaga yopilgan? Tushunmadim. Bular ham yopilgan. Ey, o'yin qilmanglar ey. Hozir MCJni uyga borib ko'raylik-chi. Tak. E, u yerda qishloqlar nega uyilish turibdi? E, u yerda qishloqliklar bu stop. Nimaga stop deyilgan? Stop deydi, bu MCJni uyiga nima bo'ldi? Politsiyalar uyilishib olibdi, uyini ta'mirlab qo'yishibdi. O'zi qoniq, bu qonlar. Hey canav birden bu yenmenin için tut bering. Bir hafta oldu nemsice yok kaldı. Biz büyüden cesetin topladık ama bir de kan izleri ve bir iki deliller var. Onu hazırda kıdırmaktan. Nima yok nemsice yenmegen. Hazır imsici topar cevaplar etiler imsici katı. Hiç bu masa siz etin iltimaz. Ey canım ey pelsetörü koydum uzar. Stop. Ben özüm topaman eğer pelset topalmayan kumbusa, Dostum için can fida. Yunda nimalar ko'ryapti? Uyda tosh o'yichi ko'rdim va bu yoqda hech nima ko'rinmayapti. Mayli, balkim bu yoqqa o'tib ko'raman. Voy, voy, voy, voy, voy, nimcha og'riqli bu. Bu yomon ekan u. Vo. Uy, yana nima jinma ammo? E, e, Bo'ldi. Endi bo'pti. Endi boshqa yo'ldan izla qilib ko'raman. Qayerda bo'lishi mumkin edi? Ey, odam qom, yurdi qom bo'lar ey emchaqata u ham bilmaydi qani qonun rusdan borib ko'ramiz uzr menda minecraft sal qotadi nsjliklik telefon emasmenga demak qon yana mana yana qon va bu yerda uy va negadir u yerda tombalar boshqacha turibdi qonam kiribdi tushunmadim qonni kirib ko'raylikchi va chekka bir кіріс мүмкін ба өп өп о ана уж енді неме қыламыз бұл жерде қан ва тошо ішіп жатты нұхотке енді жені тошо ішіп жатты сой өлтіріп тастаған болса жоқ болушы мүмкін ма сонда қалмас йо йо йо қорқызмаңдар қорқызмаңдар жоқ стоп ерте қорқытамын бұл жерде чу деген жой бар екен оп түстік сегіншеміз оп оп стоп бұл жерде тамға қойышкен екен қайлай u yoqdan kirsa ham bo'larkan hozir так tushdik ana qo'rqtilardingku nahotki bu mct bo'lsa nahotki mct skeletga aylanib o'lib qolgan bo'lsa yo'q unaqa emas bunaqa emas bu boshqaniki e, ishonmayman bu yerda rasman nimaga turibdi jumurim e, bu rasm sirli xona kamuflyaj ekan mayli А так, bu restorlar bir videoyu koparadi. To'g'risi qo'rqibman do'stlar. Albatta like bosib, do'stimga yomona bo'ling. Men kanalimga ham obuna bo'ling. Yetilus yaqinda ochildi. Так, reklama ketdi uzr. Ben bu açtı lazer. Ay Ay курсовой o'tab qo'yamiz bu yerda bunaqalar bor noutbuk stol bo'ldi qani ovozli xabar bor ekan eshitib ko'ramizmi ovozli xabarni salom kundosh mcjning yaqini agar mcjni topmoqchi bo'lsang mcj shu yaqin atrofda Fakat sen onu bir kunchida top bulmasa bo'lmasa o'ladi. Sen Senga aytyapman. Ne buldu buldu şimdi. E, demek e, imzike işi ödepsen var. Yeni mı bu Olsun Осы toplamaz. Olsun yok Eh dostum Üç kapta yok Hozir e, bu bu biz topishimiz kerak, do'stlar. Elbette kayalık burada yerlerde yaşarken ama bir de yok. Ee, bir de yem yok. Bu yerde yem yok. Bu yerde hem yok şekli. Korangıda kurma yapan. Korangı kimdir fana gibi dursa da. Kim öyle? Üstelik kalkılıp gittim. Eh, eh ben kelep stop. Aha, ya bir de yem yok. Hayda basıyor mümkün. Tüme yapan. Sizlar ko'rdingizmi do'stlar? Axir bu yerda tugma turgan ekan. Shuni hozir Ben ko'ramiz. Sindirimiz o'p e, e, olmayapti. Hozir bor kuchimiz e, bilan tortamiz. Tortdik, tortdik. Blin, tushmadi. Mayli, endi o'zimizni usulga o'tamiz. Ya'ni qo'lda sindiramiz. Do'stim uchun hamma narsa sindirib, uni мана уақыт өтті бір сағаттан бер сындырып бол опа о болды о қолымнан сындырсам қалам ешеу түсті қызық болды енді мсж ішеді деп о, мсч ей мәшһүрді екенсің достым сен кім болды жасадың өлмедің ба қорқып кеттім ол ойнады сындырып болмай тұр odam chaqiraman yordamga voy do'stim qon bo'lib ketdi Стоп! hozir men polsha chaqiraman ular keyin buldozerda bu yerda buzishadi va seni qutqarib olishadi tamomsan hozir ideya o'ylash kerak hozir qancha qo'ylikchi stop zombilar qayoqdan keldi zombilardan qutqara nima tortyapti davomi Kanalimizga obuna bo'ling do'stlar. E'tibor uchun rahmat.